Hum, nós prometemos nunca causar nenhum problema nesse ano. <laughs> Essa piada tá ficando velha. Nós vamos causar muitos problemas. Ho, ho, ho! Feliz Natal, meninos! Papai Noel Quack.